ආයිබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙසින් ආරම්භ වන්නේ. මම චමුත් සත්‍යපාල ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. උපයමාර්ගික රාජ්‍යායතන සුභසාධන රාජ්‍යායතන සහ ලාභය අරමුණු කරගත් රාජ්‍යායතන අතරින් උපයමාර්ගික රාජ්‍යායතන විකිනීම අතිශය භයානක බව ටෙලිවැකියෙන්. විස්සෙන් පසුව ගාලුමෝදුර සංගීත සංදර්ශන දේශපාලන රැස්වීම් ක්‍රීඩා තරඟ තහනම්. දේශීය ප්‍රවෘත්ති වෙතටයි ප්‍රථමයෙන් නවධානය. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාරක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය. රිදෙන තැනකට රිදෙන්නයි වදින තැනකට වදින්නයි රිදී වැදී හෝ හැදෙන්න්නයි. ඒක තමයි ටෙලිවැකියේ එකම පැතුම. එනිසා අද ලියන්නේ දෙසිය පනස් නමවැනි ටෙලිවැකිය. දැන් ඔය මේ නය අරන් අවුරුදු කන්න දුන්න කියන එකට මේ රිදුන අය ඉන්නවා. ජාතියේ සම්පත් විකුණලා දාන්න හදනවා කියන එකට රිදුන අයත් ඉන්නවා. මේ රිදුන සැනින්ම අහන ප්‍රශ්නය තමයි නයගන්නේ නැතිව තියෙන දේවල් විකුණන්නේ නැතිව ඉතින් රට ගොඩගන්න විදිහෙනම් කියන්නකෝ. ඕක තමයි අහන ප්‍රශ්නය. ඒ ප්‍රශ්නයට ප්‍රශ්නයකින්ම උත්තර දෙෙන්ටයි අපිට වෙන්නේ. මේතා ගත්ත මේ ලෝකෙ හත්තර අතින් ගත්ත ණයවලින් ඉතින් ඇයි එහෙනම් මේ රට හදාගන්ට බැරි වුණේ ඈ ණය ලැබුණු පමණින් ණයවලින් හදන්ට පුළුවන් නම් ඇමරිකානු ඩොල බිලියන හැට හැත්තෑවක් ලෝකෙටම ණයවෙනකන් ණය අරගෙන ඉතින් ඒ ණයවලින් එහෙනම් ඉතින් මේ රට සුරපුරයක් වෙලා තියෙන්ට පයා පහදලා නේද දැන් ඒ විතරක් නෙවෙයිනි මේ ගත්ත ණයවලින් මේ රට හදන්න පුළුවන් කියන්නේ කුමන පදනමේ ඉඳලද එදා බැරිවුණේ ඇයි එහෙනම් නේද අද හෙට විකුණන්ට හදනේවා තියෙනවා නේද ආන් ඒවා විකුණලා ඒ සල්ලිවලින් මේ රට හදන්න පුළුවන් කියන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නකු ඇයි මීට පෙර විකුණලම නැද්දප්පා නේද අනේ පව් කුළුදුලේම මේ නයගන්ට හදන අවස්ථාවත්ද එමනැත්තම් මේ කුළුදුලේම මේ තියෙන දේවල් විකුණන්න හදන ආණ්ඩුවක්ද නේද මේ දේශපාලන නඩය ඇත්තිවෙන්න නය අරගෙන ඇත්තිවෙන්න රටේ සම්පත් විකුණලා තියෙන්නේ හොඳේ මේ අලුතින් ආය මේ පුරුදුවෙන්ට නයගන්නවා හෝ පුරුදුවෙන්ට දේපල විකුණුනවා නෙවෙයි අදහෙට දවසක වෙනමම ටෙලිවැකයක් ඔය මීට පෙර විකුණොපුයි ආ ආං ඒවයින් අතයට ගහපු විදිිය එලියන්නම් හරිද දැන් ඇත්තටම හැත්තෑ පස්වසරක් පුරා. ඇමරිකානු ඩොල බිලියන හැට හැත්තෑවක් විතර ලෝකයට නයවෙලත්. රාජ්‍ය දේපලත් හැට හැත්තෑවක් විතර විකුන්ලදාලත්. මේ රට ගොඩගන්න බැරිවුණේ ඇයි අං ඒකට උත්තර හොයාගෙනින්ට ඕන නිස්සල්ලාම නේද. අංක එක තමයි මොන්න තරම් ණය ගත්තත් මොනතරම් දේශීය සම්පත් විකුණලා මුදල් හොයා ගත්තත් නිසි ආකාරයෙන් ආර්ථික que කළමනාකරණය කළේ නැති එක එක තමයි අංක එක විශාල වශයෙන් ණයගත්තත් දේශය සම්පත් විකුණලගත්තත් ඒ මුදල් තිරසර වැඩවලට යෙදෙව්වේ නැත ඉළඟ කාරණාව මේ කාරණා දෙකටම ප්‍රධාන හේතුව මොකක්ද දන්නවාද අදූරදර්ශී අකාර්යක්ෂම මමත්වෙන් පිරුණු උද්දච්ච දූෂිත දේශපාලනේ අය වෙන කතා නෑ හොඳේ ඒකටත් හොඳම උදාහරණය නය අරගෙන තියෙන විදිහ හොඳේ අපේ අපේ රටේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණයෙන් සියට හතලිස් හතක්ම ඔවු ස්වෛරී බැඳුම් කරන අය. ඒඇන්නේ ගෙවන්ට තියෙන ප්‍රමාණය දලවශයෙන් ඇමරිකානු ඩොල බිලියන දාහතක් විතර වෙනවා. මේ නය ඉහල්ල පොලි අනුපාත යටතේ ලබාගත් ඒවා. ඔය ස්වෛරී බැඳුම් කර නයවල එක විශේෂත්වයක් තමයි ඉහල්ල පොලි අනුපාත යටතේ ලබා ගැනීම. හොඳේ ඉහල්ල පොලියට නය අරගෙන නෙලුම් කුලනොකුයි නෙලුම් පොකුණොකුයි හදල වැඩක් තියේද ඇ නයට අරගෙන අවුරුදු කාලා හරියනවද කියන්නකෝ යකෝ ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරන්ට එපායයි නේද රතිං්ඥ පත්තු කරලා වැඩක් තියේයයි ඇ ගෙවන්නේ කොහොමේ පත්තුවෙච්චේවට නේද යට කළ මුදලට සරලන පුංචි හෝ ආදායමක් ලබාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට නෙමෙයි මේ අය මේතාක යෙදෙව්වේ හොඳේ අදුරදර්ශී මමත්වෙන් යුත් උද්දච්ච තීරණ හරද දැන්ගුවේ හම්බන්තොට වරාය ඒකත් එහෙමයි රාජපක්ෂල හදපු හම්බන්තොට වරාය රනිල් මෛත්‍රිය හපාලනය චීනට වික්ක දැන් ඒගත්ත මුදල්වලින් ඉති මේරට එයාට හදන්ට පුළුවන් වුණාද ඇ හදනවතියක් හදන්ට ගත්ත නයවත් ගෙවා ගන්ට පුළුවන් වුණාද බැහැනේ නේද ඇත්තටම ඔය ප්‍රධාන සාධකවලට අමතරව අපේ විදේශ ප්‍රේෂණ බිඳ වැටුණ ඒක ඇත්ත ඒකට යම්යම් ප්‍රමාණයකට ඔය කොවිඩ් වසංගතයසේම සංචාරක පැමිණීම බිඳ වැටීමත් හේතු වුණා එකත් හරි හැබැයි කොවිඩ් වසංගතයේ සහ සංචාරක කර්මාන්ත බිඳ වැටුණු රටවල් අද යළි නැගිටලා තියෙන්නේ නැගිටිමින් ඉන්නවා. ඒනම් අපි විතරක් මෙහෙම හතරගාත පැත්තෙන් බංකොලොත්වෙන්ට වැටුණි ඇයි අපේ ප්‍රශ්නය රිජුවම කොවිඩ් හෝ සංචාරක කර්මාන්තයේ බිඳ වැටීම නිසාම නෙමෙයි සිද්ධ වුණේ. හොඳේ අපට වුණේ අදත් වෙන්නේ මේ ගන්න ණයමුදල් ගත්ත ණයමුදල් යළි උත්ප උත්පාදනයට ආර්ථිකමය වශයෙන් වැඩක් ඇති උත්පාදනයකට යොදවන්නේ නැති එක. ඒ සඳහා දූරදර්ශී සැලසුම් නැති එක සැලසුම් හදන ක්‍රමයක් නැති එක. සැලසුම් හැදුවත් ඒවා අන්තිමට මැති ඇමතිලගේ උන්දලගේ ලේකම් ලගේ දෙපාළඟ නතර වෙනවා. එනිසයිනේ බොහෝ දක්ෂීන් මේ රට දාලගී අදටත් දාලයන්නේ දැන් අද රාජ්‍ය ආදායම බින්දුවටම හිඳිලා නැතියෙන්නේ රාජ්‍ය ආදායම වැඩිකරගන්න කියලන්නේ නේද දැන් ගෙල්ල මුලටම හිරවෙලායින්න ඉන්න හින්දා බදු ගහන්ට පටන් ගත්ත රාජ්‍යාදායම වැඩි කරගන්ට කියලා. දැන් රාජ්‍යාදායම වැඩිකර ගැනීමට තියෙන තවත් පහසුම ක්‍රමයක්නේ අතේ පයේ ළඟපාත තියෙන දේවල් විකුණලදානක නේද දැන් එතකොට රටක මූලික වශයෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන දෙවනි විකුණන් හදන්නේ රාජ්‍යායතන කොටස් තුනකට බෙදාගන්ට පුළුවන්. එකක් තමයි උපායමාර්ගික රාජ්‍ය ආයතන. දෙක තමයි සුභසාධන රාජ්‍ය ආයතන තුන තමයි ලාභය අරමුණු කරගත් රාජ්‍ය ආයතන. හොඳේ අපි උපායමා උපායමාර්ගික රාජ්‍යායතන ගැන කතා කරමු. උපායමාර්ගික රාජ්‍යායතන ලෙස බලශක්තිය සන්නිවේදන කනිජතෙල් ආදිය දළ වශයෙන් හඳුන්වන්ට පුළුවන්. දැන් මේ ආයතන අපේ රටේ පාඩුයිනි එහෙමනි කියන්නේ පාඩුනම් කවුද වගකයන්ට ඕනි අකාර්යක්ෂම පාලනේ අධික ලෙස සේවකින් බඳවගන්න හොඳ උදාහරණයක් නොවේ ළංගමයට වෙච්චිදේ හරද බඳවගන්න සේවකින් හුදෙක්ම දේශපාලන පත්වීම් නිසි කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබාගන්ට ඒ සේවකින්ගෙන් ක්‍රියා කරන්ට විදියක් නෑ ඇයිතින් දේශපාලන පත්වීම්නි නේද සම්පත් උපරිමයෙන්ම අවභාවිත කරනවා අධික ලෙස අතිකාල දූෂණ වංචා මේවයින් පිරිලා මේ තමයි රාජ්‍යායතන බිඳ වැටෙන්න ප්‍රධාන හේතු. මේ සෑම රාජ්‍යායතනයක්ම බිඳ වැටීමේ වගකීම එදා මෙදාතුර පත්වෙලා හිටපු මැති ඇමතිලගෙ සිට සියලු රජයන් අඩුවැඩි වශයෙන් බාරගන්ට ඕනේ. විශේෂයෙන්ම උපායමාර්ගිකව රටකට වැදගත් ආයතන විකුණා දැමීම මොනතරම් භයානකද කියලා වැටහෙන දවසට එකක් මතකතියාගන්න සියල්ල සිදුවී හමාරව තිබෙනු ඇත. හොඳේ එකක් හරි පැහැදිලි. රටට ඩොලර් අවශ්‍යයි. විදෙස් සංචිති හෙළදාගන්ටත් ඕනේ. ඒක කළයුත්තේ රටේ සම්පත් විකුණා දැමීමෙන් නෙවෙයි. නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් බිහිකිරීමට වහා සැලසුම් සකස් කළ යුතුයි. ආයෝජන දිරිගැන්වීම් කළ යුතුයි. ආයෝජිකින්ට ශක්තියක් දෙන්ට ඕන එහෙම නැතුව ඉතින් අර ඕමාන් ආයෝජකැට නෙලුවා වගේ දඩ බඩගාල ගහන කනෙමේ යෑ ආයෝජිකින් දිරිගන්නනවා කියන්නේ මෙන්න මේක මතකතියාගන්න. නය අරගෙන සහ රටේ තියෙන සම්පත් විකුණලා ගොඩ ගිය හෝ ගොඩ ගත්ත රටක් නං අපි අහල නෑ මේ කපේදී. ඉතිං ඒ නිසා රටේ දේපලත් විකුණලා නයත් අරගෙන ගොඩගේ රටක් එහෙම තියෙනවනම් ටෙලිවැකියට කියන්න කියලා මතක්. මතක් කරමින් ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. IMF ගිවිසුම පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය ලබන විසිපස් වනදා පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බව කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුලුගුණ වර්තන පවසනවා. ඒ ඊයේ කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින්. මේ අතර ගාලු මෝදුර පිටියේ සංගීත සංදර්ශන දේශපාලන රැස්වීම් ඇතුළු උත්සව පැවැත්වීම තහනම් කර තිබෙන බවද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා. පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුලදී විවිධ හේතු සංගීත සම්දර්ශන වෙන විනෝද ක්‍රීඩා මාලා අරගල විවිධ හේතුන් නිසා ගාලු මෝදර පිටියට විශාල වශයෙන් පරිසරික වශයෙන්ුත් ඒ වගේම පිටියක් වශයෙන්ුත් විශාල හානි ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙලා තිබුණා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරී විසින් මේ සංවර්ධනයේ බාරගෙන මිලියන 220ක් වියදම් කරලා තියෙනවා. ගාලු මෝදර පිටිය පොදු මහ ජනතාවට නිදාසේ කාලය ගත කරන ස්ථානයක් ලෙස සුන්දර පරිසරයක් සහිතව ඒ ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න. එනිසා අප්‍රේල් මාසේ 20 වෙනි දිනෙන් පසු මහා ජනතාවට නිදාසේ කාලය ගත කිරීම සඳහා පමණක් ගාලු මුදොර පිටිය ලබා දෙන්නත් සුවිශේෂ ආගමික කටයුතු සඳහා හැර වෙනත් කිසිදු කටයුත්තකට ගාලු මුදොර පිටිය භාවිතා කිරීමට ඉඩ නොදෙන්නත් කැබිනට් මණ්ඩය තීරණය කළා. ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් ලබන විසි දෙවැනිදා පවත්වන්න නීමිත මේ වසත් සිරිය අවුරුදු උත්සවේ කොහොමද පවත්වන්නේ කියන කාරණාව මම දැනගන්න කැමතියි. අවුරුදු උත්සව පැවැත්වීම පිළිබඳ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡාවක් වුණේ නැහැ. ගාලුමෝදර පිටණිය මෙවැනි සුවිශේෂ ආගමික කරුණු හැර අනිත් දේ සඳහා ලබා නොදෙන බව තමයි කැබිනට් තීරණය බවට පත් වුණේ. ගෝල් ෆේස් පිටිය කියලා කියන්නේ ගාලු මෝදර පිටිය කියලා කියන්නේ සංකේතයක්නේ. සංකේතයට පහර දීලා ඒ ආපු සටන් පාටයට පහර දෙන්න බෑ. අරගලේ තිබුණ ගෝල් ෆේස් එකේ නෙමෙයි අරගලේ තිබුණ මුළු රටේම. ගෝල් ෆේස් එක කියලා කියන්නේ ඒ අරගලේ එක්තරා ආකාරයක සංකේතික ස්ථානය. ඒක සංකේතයක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ සංකේතයට බය වෙලා නටනවා. ඔය නැටිල්ල කිසි තේරුමක් නැහැ. ඇත්තටම මේක ඊටාම විහිළු සහගත නිවේදනයක්. රජය පවා උද්ඝෝෂණ ස්ථානය කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා උද්ඝෝෂණ කරන්න දුන්නේ ගෝල් ෆේස් පිටියේ. අපි රට පුරා උද්ඝෝෂණය කරනකොට කිව්ව නෑ නෑ රට පුරා කතා කරන්න එපා. ඇවිල්ලා ගෝල් පේස් එකේ උද්ඝෝෂණ කරන්න කියලා. දැන් කියන ගෝල් පේස් එක කරන්න දෙන්නේ ආගමික කටයුතු පමණයි කියලා. වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. මේවා විහිළුනේ. ඉතින් මේකෙන් පේනවා අර රනිල්ලයි රාජපක්ෂලයි මොනතරම් බය වෙලා ඉන්නවද කියලා. රනිල් රාජපක්ෂ පුට්ටුවේ බීතිය තමයි මේකෙන් පේන්නේ. අපිට ඒගොල්ලන්ට නම් කියන්න තියෙන්නේ හරි හරි ඔය බය දිගටම තියාගන්න. ගෝඨාභයත් එක එක තැන් තහනම් ප්‍රදේශ අරමේ කී කී ගැසට් කර අන්තිමට දැක්කනේ යාට වෙච්ච දේ. ඕවට hina වෙනවා ඇරෙන්න කරන්න දෙයක්වත් අපිට ඉතුරු වෙලා නැහැ. ඒ පුතත් සමගින් සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වෙනවා යළිත් අප ඔබ හමුවන්නේ අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ඔබට සුබ දවසක්.